我们要说什么？我也是不晓得。要说什么？哎，团长，大家好，我不是团长，你是团长啊？是主超哥讲话，不是你是你是团长吗？是主唱哥讲话，你是团长。团长，大家好，我觉得我们要我们要一个那个 pose 的感觉，然后大家好，我们是民雄肉包之类的，然后韩韩国好，我们是民雄民雄肉包，超美目镜，大家好，我们是民雄肉包， <laughs> 超美目镜，超美目镜， <laughs> 大家好。 大家好，我们是明雄肉包。 <laughs> 呃，我是算是主唱兼吉他手，不是二号主唱兼一号吉他手。对，啊，我是罗志 s 啊，我的造型永远是三个里面最不一样的。不 <laughs> 是，所以我是一号主唱嘛，大主唱。一号是一号主唱，二号吉他手，我是 Boss，耶。 他说你是鼓手，大家好，我是鼓手，他是黄博翔， <laughs> 他是团长，叫王尚宇，叫王尚宇，嘉义大学体育系一年级，好，这个投入，等下要要相亲吗？你 <laughs> 一下专业太多了， <laughs> 我们三月二十三号暨南大学见，耶。当当天空昏暗，气温失常，你用巨大的坚强，总。 原因，那些痛的记忆落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。